零四年，Mad Frog 刚刚拿到暴雪精英赛的冠军，开始有很多的亡灵选手来来去去。欧洲的话呢，有 Happy；韩国这边的话呢，有六大鬼王，人走人留。直到二零一二年，我们中国的 t e d 拿到了 WCG 的总冠军之后呢，才正式改变了我们中国亡灵的一个尴尬地位。 当年泰德夺冠的话，事实上很多人都非常不看好泰德，因为当时在那之前的话，泰德已经是退役过一次了。啊，那一次的话，泰德是呃复出，并且说一路的夺冠路程都是非常的艰辛。그 TD 선수는굉장히제가좋아하는선수고그선수를처음봤을때제가그선수한테한이야기가있었는데그래서제가테드한테 I think 그러니까너는 中国에서세계최고의언데드가될거라고얘기를했는데진짜그렇게됐어요欢迎来 WCG 2 0 1总决赛的现场，剑圣剑圣这个剑圣应该水了吗？剑圣啊，直接打出剑圣，我们送了！历史上第一个 WCG 王磊总冠军。k i 这一路上走上来，我们看到他击败了 Lin，击败了 Fly，击败了 Moon。 真正的作为有一个亡灵选手能够站在决赛的舞台上，是我们以前亡灵玩家不敢想的事情，因为很多玩家就把选手当成自己的影子。我们看到自己喜欢的选手在上面奋战，因为我们会认为那个是他在完成我们所做不到的事情。而泰坦是第一个能够真正的以中国人的身份完成我们心中所想。现如今的话呢，又有一位这样的选手，他就是中国的亡灵新星幺二零。 제가 생각하는 야올링 선수는 똑똑하고 젊고 패기가 있어요. 같은 팀인 뉴비팀 소속의 120 선수는 게임 속에서 만날 때는 정말 무서운 플레이가 어떻게 사람이 이렇게 할 수 있는가 하는 그런 생각이 들 정도로 날카롭고 컨트롤적인 부분이나 플레이하는 부분이 사람 같지 않았지만 어, 실제로 이제 만났을 때 120 같은 경우에는 이제 한국 선수와 중국 선수기 이 때문에 말이잘통하진않지만어그럼에도불구하고연습을도와주고조언해주는그런모습이其实我觉得幺二零为什么能够作为新人冒出来呢？主要是因为他的心态吧，他具备了一个夺冠的心态吧。幺二零的话，就是可能给更多人感觉就是他操作特别好吧，但是这个版本他无数次证明了自己的大局观，就是开二矿、开三矿，甚至是开四矿，他完全都没有问题。 多线他也能驾驭得了。그리고제가유비를들어오게된이유중에한 8, 90%가일명선수때문에들어오게됐습니다。我说的是那个打游戏的时候，很难打。我就是大家常说的幺二零。我大概是从一五年开始打职业的吧。职业生涯这几年也拿了不少冠军吧。然后印象最深的就是一六年秋季赛，赛还有年夏季赛。然后因为卫冕冠军对我来说实在是实属不易吧。 默了吗？沉默了。而且上被秒了。啊！这一下我都没看清楚。这一下这个秒的速度太快了。g 吉吉，恭喜幺二零。是的，终于拿到了他的第一个冠军，黄金联赛的冠军。我们再次恭喜一下他。幺二零作为 UD，我可以这么说，他未免，我应该可以这么说了。啊！秒掉了。对，那么这样的话是打不过了，呃，因为打不过了。吉吉，恭喜幺二零。 幺零应该是一次亚军，两次冠军了。嗯，所以说我觉得黄金联赛的历史上呢，应该是第一了。历届的黄金联赛可能进入八强，甚至进入十六强的人，只有我一个王林选手。所以我觉得王林的这些希望吧，都寄予在我身上。所以我必须要拿一个好名次来回报一些王林的粉丝。在几年前我刚开始打职业的时候，肯定是没有我现在这种水平的。那个时候。 就是我的练习对象很少，只能通过自己每天看自己输或者赢的录像来总结自己失败的原因。嗯，大家都觉得我是新生代的代表人物吧？呃，但是我觉得相比于我的同龄选手来说，我可能比他们会更自信一点。在面对老选手的时候，大家都是平等的，我从来不会惧怕他们。今年加入了牛逼战队。 然后我希望与我的队友，然后共同努力，争取为战队拿一个冠军吧。每个时代都会有天才的诞生，魔兽这款游戏呢也不例外。那以二零为代表的这些新生代的选手，正在以他们非凡的天赋，影响着我们魔兽争霸三的赛程。相信在不久的将来，这些年轻人会变得越来越强大，越来越完美，建立他们自己的时代。而魔兽争霸三也会随着重制版的到来，迎来自己的新生。